Sé que t'ha abraçat la pluja a prop d'aquell camí que puja i sento que rumiaves per que jo no et canto trist potser és que no m'has vist Sé que sota l'aigua et mulles perquè aquest arbre no té fulles i m'imagino estatge del racó tots els matins i això ho portes molt amb mi Si parla al meu crit m'amago dins el llit i no sé per què la mort m'espanta i no dic res i un pensament feliç a qui han donat permís se'ns cola dins que estem plegats de dubtes i a més per pensaments corruptes però la remor dels pins balla amb el sol tots els matins i això ho portes molt La veritat és que no sé si parla pel meu crit m'amago dins el llit i no sé per què la mort m'espanta i no dic res i un pensament feliç a qui han donat was cold.